دوستان همراه سلام و درود ما رو پذیرا باشید امید که همیشه پرنشاط و پرتوان در یادگیری زبان انگلیسی گوشا باشید و در کانال انگلیسی مثل خوردن هر آنچه میجویید رو بیابید و دانش انگلیسیتون روز به روز غنیتر و کاملتر بشه انشاءالله در این درس و این کلیپ میخواییم در مورد کلماتی با پیشوند دیس در انگلیسی صحبت کنیم که به چه معناست و چه تغییری در کلمه‌ای که بهش اضافه میشه ایجاد میکنه. برای هر کلمه جمله‌ای به عنوان مثال آوردیم تا ذهن شما در مورد اون کلمه روشنتر بشه. فراموش نکنید عزیزان ها رو در قسمت کامنت بنویسید و با صدای رسا بخونید تا تلفظتون هرچه تر بشه به تلفظ موجود در کلیپ همراهان عزیز برای اینکه در جریان تازه ترین درس های آموزشی انگلیسی مثل خوردن قرار بگیرید کانال خودتون رو subscribe یا follow کنید این حمایت و همراهی شما برای ما بسیار ارزشمنده خب میپردازیم به پرکاربردترین لغت ها با پیشوند دیس دوستان میدونید که پیشوند دس به معنی نه، نا، برخلاف، عدم و برخی کلمات منفی دیگه است و کلا معنی فعل یا کلمه رو به عنوان یک پیشوند منفی ساز به صورت متضاد در میاره. این پیشوند معمولا به فعل میچسبه اما ممکنه به سایر نقش های کلمه هم متصل بشه. به مثال ها دقت میکنیم در ابتدا کلماتی رو میاریم و جملاتی رو به عنوان مثال ذکر می کنیم. disable disable disable به معنی ناتوان ساختن و غیر فعال کردن مستظر هستید able به معنی قادر بودن و توانمند بودنه و این پیشبند معنی اونو دقیقا به یه معنی متضاد تغییر میده disable disable به جمله مثال دقت کنید. We disabled two enemy tanks. We disabled two enemy tanks. ما دو تانک دشمن رو از کار انداختیم. عملا غیر فعال کردیم. We disabled two enemy tanks. We disabled two enemy tanks. Disconnect. Disconnect به معنی عدم اتصال، قطع کردن و جدا کردن کلمه کنکت استهزار دارید به معنی اتصال یافتن و وصل شدن disconnect disconnect به جمله مثال دقت کنیم If you don't pay your bill, your internet will be disconnected. If you don't pay your bill, your internet will be disconnected. اگر صورت حسابت رو پرداخت نکنی، اینترنتت قطع میشه. If you don't pay your bill, your internet will be disconnected. If you don't pay your bill, your internet will be disconnected. Disappear Disappear به معنی ناپدید شدن، قایب شدن و پیدا نبودن. ابتدا appear به معنی ظاهر شدن و پدیدار شدن بوده. و دس به عنوان پیشوند ساز معنی اون رو کاملا معکوس کرده یک کلمه کاملا متضاد با معنی مخالف از اون ساخته در واقع پدیدار شدن رو به ناپدید شدن بدل کرده disappear disappear جمله نمونه عبارت است از The sun disappeared behind clouds. The sun disappeared behind clouds. خورشید پشت ابرها ناپدید شد. The sun disappeared behind clouds. The sun disappeared behind clouds. disagree disagree به معنی مخالف بودن فعل ما ابتداعا agree بوده به معنی موافق بودن اما this به عنوان پیشوند منفی ساز معنی اون رو کاملا معکوس کرده موافق بودن تبدیل به مخالف بودن شده disagree disagree به جمله مثال دقت کنیم The two sides disagreed on some major issues The two sides disagreed on some major issues. دو طرف در برخی موارد مهم با هم مخالف بودند، توافق نظر نداشتند. The two sides disagreed on some major issues. The two sides disagreed on some major issues. discover discover به معنی پی بردن پرده از راز گشودن ابتداعا فعل ما cover بوده cover یعنی پوشش دادن گاهن پنهان کردن اما دس به اون چسبیده به عنوان پیشوند منفی ساز و معنیش کاملا برعکس شده یک چیزی افشا بشه پرده از یک رازی گشوده بشه discover discover به جمله مثال دقت کنیم Columbus discovered America Columbus discovered America کلمبوس آمریکا رو کشف کرد. Columbus discovered America. Columbus discovered America. Disloyal. Disloyal. میدونید که loyal یک adjective یک صفته به معنی وفادار اما دس به عنوان پیشوند ساز معنی اون رو تبدیل به ناسپاس و وفا کرده disloyal disloyal به جمله دقت کنیم they called all their party opponents disloyal. They called all their party opponents disloyal. اونها همه مخالفان حزبی خودشون رو ناسپاس و خیانتکار نامیدند. They called all their party opponents disloyal. They called all their party opponents disloyal. displace displace place یعنی جاگذاری و قرار دادن چیزی سر جاش this اما اینجا معنیش رو کاملا معکوس کرده جای چیزی رو عوض کردن به جا کردن displace displace به جمله نمونه دقت کنیم. Today the car has displaced the horse and buggy. Today the car has displaced the horse and buggy. امروزه اتومبیل جانشین اسب و درشکه شده. Today the car has displaced the horse and buggy. Today the car has displaced the horse and buggy. Disgrace disgrace grace به معنی وقار و آبرومندی و متانت disgrace به معنی فضاحت و بیابروی کردن باز هم نقش قوی دس رو در تغییر معنی کلمه بینیم. disgrace disgrace جمله نمونه رو دقت کنیم دوستان با هم his behavior disgraced his family His behavior disgraced his family. رفتار او خانوادش رو بدنام کرد. بیابروشون کرد. His behavior disgraced his family. His behavior disgraced his family. Distrust distrust تراست به معنی اطمینان داشتن اعتماد اما distrust به معنی بیاعتمادی، بدگمانی، سوء زن و اعتماد نداشتن distrust distrust I distrust him from the very beginning. I distrust him from the very beginning. من از همان اول به او اعتماد نداشتم. بهش بیاعتماد بودم. I distrust him from the very beginning. I distrust him from the very beginning. disappoint disappoint appoint به معنی امیدوار بودن disappoint ناامید کردن و معیوس کردن نقش جدی دیس به عنوان پیشوند منفی ساز در اینجا هم خودش رو به روشنی نشون میده disappoint disappoint به جمله مثال دقت کنیم. Ali's failure at the college entrance examination disappointed him. Ali's failure at the college entrance examination disappointed him. شکست علی در آزمون ورودی دانشگاه او را سرخورده و معیوس کرد. Ali's failure at the college entrance examination disappointed him. Ali's failure at the college entrance examination disappointed him. Dishonest dishonest به معنی نادرست دقل متقلب کلمه آنست به معنی صادق و راستگو کسی که هیچ دقلی دورورش نیست دسانست اون رو کاملا معکوس میکنه کسی که متقلبه نادرسته دسانست دسانست به جمله نمونه دقت کنیم They kicked dishonest politicians out. They kicked dishonest politicians out. اونا سیاستبازان نادرست و دقلباز رو کنار زدند. کار بسیار خوبی کردند. They kicked dishonest politicians out. They kicked dishonest politicians out. Disadvantage disadvantage به معنی عیب، ضرر و اشکال advantage به معنی مزیت disadvantage معنی کاملا متضادی رو با اون داره به معنی اشکال و عیبی در یک چیزی disadvantage disadvantage جمله مثال رو دقت کنیم با هم This house has two major disadvantages This house has two major disadvantages. این خونه دو عیب بزرگ داره. This house has two major disadvantages. This house has two major disadvantages. Disability Disability به معنی ناتوانی و عدم کفایت و قابلیت ability به معنی توانایی اما this معنیش رو معکوس و متضاد میکنه disability disability به جمله مثال دقت کنیم lack of Education was her greatest disability. Lack of education was her greatest disability. نداشتن تحصیلات بزرگترین عیب او بود. Lack of education was her greatest disability. Lack of education was her greatest disability. disapprove disapprove approve به معنی تایید کردن تصویب کردن در اینجا dis معنیش رو بسیار تغییر میده 180 درجه واقعا معکوس میکنه تصویب نکردن رد کردن disapprove disapprove به جمله مثال دقت کنیم. I disapprove of drinking and driving. I disapprove of drinking and driving. من مخالف رانندگی در حالت مستیم. I disapprove of drinking and driving. I disapprove of drinking and driving. discomfort discomfort comfort به معنی راحتی و آرامش اما discomfort به معنی رنج، زحمت، ناراحتی discomfort discomfort به جمله یه مثال دقت کنیم دوستان. He finished the journey but suffered great discomfort. He finished the journey but suffered great discomfort. او سفر رو به پایان رساند اما خیلی عذاب و ناراحتی کشید. He finished the journey but suffered great discomfort. He finished the journey but suffered discomfort. Dislike. Dislike. به معنی دوست نداشتن و بیزار بودن. Like فعلی به معنای دوست داشتنه. اما this معنی اون رو معکوس میکنه. Dislike. بیزار بودن از چیزی. dislike dislike جمله نمونه I dislike crowded places I dislike crowded places من از جای شلوغ واقعا بیزارم و بدم میاد I dislike crowded places I dislike crowded places. Disrespect. Disrespect به معنی بی احترامی، بی حرمتی، اهانت و عدم رعایت. Respect به معنی احترام گذاشتن اما disrespect به معنی بی حرمتی و بی احترامی. Disrespect disrespect جمله نمونه رو ببینیم He showed disrespect toward my father. He showed disrespect toward my father. او نسبت به پدرم بیحرمتی کرد. He showed disrespect toward my father. He disrespect toward my father. دوستان خدا قوت امیدوارم نکات این درس رو کاملا دریافت کرده باشید و البته این افعال و کلمات دارای دس خیلی برای شما تو زندگیتون اتفاق نیفتن چون اکثرا بار منفی دارن لطفا این مثال ها رو دوستان در قسمت کامنت بنویسید رو نویسی و روخانی اونها با صدای رسا بسیار بسیار در فرایند یادگیری شما موثر خواهد بود. سپاس فراوان بابت همراهی شما دوستان و یاران همیشه همراه این ویدیو و دیگر ویدیوهای آموزشی ما رو به اشتراک بگذارید با دوستانتون و کانال ما رو بهشون معرفی کنید تا اونها هم از مطالب ارزشمندش استفاده کنند. روز و روزگار بر شما خوش